سلام همگی بچه‌ها چطورید من کامیلا هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو جدید آقا یه سریتون گفته بود که کامی جان چرا ماوست داخل ویدیو نیست من به خاطر اینکه سایز کیبوردم یکم بزرگه تصمیم گرفتم یه کیبورد مینی سفارش بدم که مشکل برطرف بشه و بچه‌ای که این ما رو follow دارن با خبرن که آقا ما mic مون خراب شده و سعی میکنم تو یکی دو روز آینده درستش کنم که موقعی که ویدیو میگیرم داخلش حرفم بزنم پس حتما حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید چون اولین ایرانی هستیم که این سبکو شروع کرده و قرار کمی ادامه بدیم حالا بستگی به حمایت شما داره دیگه عشق منید لایک و کامنت و سابیاتون داره ما رو حتما به دوستاتون معرفی کنید عشق منید بزنیم سراغ ویدیو خفن Head there being hunted. О. А, Кроме дорог идут крайние пусы. А снайпер, ладно. А, блин, ты зум. Ah não. Fala sua lacoa. Gente, boa lacoa, tá aí. Henrique, você tá passando. Double kill. Interactive here. Triple kill. Head there. Bak ben hiç mi بزن یارو رو بزنم زدمش نه فکر کنم یاراش ریوایو داد الان بگیری خب 600 تا که نداری 400 تایی داری من یکی داره فرود میاد همین کنارت بالا سرد رو هوا نگاه بزنش Arkadaşlar seri tanımak devam edeceğim bir şey yok. Evet ama ben de karaktersiz hatayken. نمیدانم هیچی ندارم متاسفانه یخ بده حداقل یخ آره این خورد آمد صد تا خورد یه دونه خورده someone was shot but I was just like, Bechara. stuff when I'm around him. Still on cooldown. <laughs> Quebraram a ah, foi Beni yakala. Adam ne? Why? Killing spree!